Rottenstein'a geldik. Rottenstein'da biraz ilerleme var. Ee, bu e, kaydırak şeylerinde birkaç ilave şeyler kurulmuş. Onları görelim dedik ama tabii hava çok soğuk olduğu için hepsi açık değil. Ama en azından bir tanesi açık. Eskiden giriş aşağıdaydı. Şimdi yukarıda böyle bir tesis yapmışlar. Komple böyle bir balkon gibi yukarıya çıkıyorsunuz ve e, etrafı, e, kuş bakışı görüyorsunuz. Şimdi e, oraya çıkmak çıkmak istiyorduk ama bakalım arkamdan görebilecek misiniz? Şu yoldan normalde çıkmamız gerekiyordu. Şu beyaz yoldan yani şu yoldan. Ve yukarıya doğru baya bir buzluydu yol. Onun için yarıdan geri döndük. Arabayla çıkmaya karar verdik. Bakalım çıkınca devam edeceğiz. Kaç paraymış? Ee, aile, ailece yani iki yetişkin iki çocuk 13 euro. Familien kati. Ama şey için Evet. değil mi? Afiyet olsun lan. arabayla yukarıya çıktık. Aşağıdaki e, dediğim gibi yerler kapanmış artık yukarıda. Kurban yapmışlar. Şu yeşil gördüğünüz alan e, ayaklarınız havada açıkta yani uç, böyle sanki e, uçuyormuş gibi hissediyorsunuz. Buraya bir köprü yapmışlar ve uçağa kadar. Onun da çekimlerini yaptı eşim. Büyük bir ihtimalle montajlayacak bu videoya. Orada da göreceksiniz. Böyle bir uca kadar gidiyorsunuz ve komple bütün bu etrafın manzarasına şahit oluyorsunuz ki çok güzel. Şu anda daha henüz e, aktif değil. Kapalı bütün her şey. Ama tatillerden sonra yani bu yumurta tatili var ya o tatilden sonra şey yapacak ne derler e, bütün hepsi devreye girip aktif hale gelecekmiş. Yani yaza hazırlık yazın emin olun ki e, çok güzel olacaktır. Ha fiyatlara gelirse çok ucuz diyemem. Yani bir aile 13 euro. Yani iki yetişkin ve çocukları dahil olmak üzere. Ama yine de görülmeye değer değişik bir yer bence. Tavsiye ederim. Özellikle yazın çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Çünkü yukarıda bir teras yapmışlar. O terasta e, şu anda tabii ki kapalı olduğu için e, bir şey de kurulmamış ama masalar falan kurulduğu zaman çok güzel yemek yenebilecek veya bir şeyler içebileceğimiz bir alan inşa edilmiş. Park alanları da yeterince var. Ve gördüğünüz gibi doğanın içinde çok güzel bir yer yapmışlar. Yani bir hafta sonu çocuklarınızla birlikte geçirebileceğiniz bir yer. Hem doğayla bütünleşiyorsunuz hem aktiviteler var. Üç tane rodelbahn var dediğim gibi. E, şu anda sadece bir tanesi işliyor. Artı e, burada parklar var. Çocukların çok güzel oynayabileceği yerler. Artı yürüyüş yapabileceğiniz çok güzel yerler var. Yani Potmuştayna gelin görün derim tabii ki size kalmış bir şey. Ben seviyorum. Çocuklar da çok seviyor. Biz en az bir iki senede geliyoruz. Yani yazın özellikle tercih ediyoruz. Çünkü çocuklar çok büyük keyif alıyor. E onlar keyif alınca tabii anne, anne baba da onlarla birlikte bayağı bir keyif almış oluyor. Benden bu kadar. Pot, Pottenstein'i ziyaret edin. Görüşmek üzere. falan bileti aldık. 6 sürüşlük. Yani 3-3 kayacaklar. E, ee, 11 euro. Yani sadece bir tane açık olduğu için alternatif sadece bu. Bakalım çocuklar eğlenebilecekler mi? Ben bir